sonho uma arma porque eu sou doido. Meu problema. É eu quero. O que mais? Quero mais. Não sei é como é que uma árvore consegue passar por isso tudo. Não, mano, é muito bom esse lugar aqui, vai tá bom. Muito bom aqui, ó. comendo Caralho, você não me viu. Ai, eu não quero. Posso... Sai daqui, mano. Sai, filha da puta. Caralho, como assim? 5, 4, 3, 2, 1 Caralho, escolhe qualquer um, qualquer um. Eu tô, tô, tô, tô, tô, tô legal, tô legal. Nossa, muito legal. cara tá morrendo todo mundo, morreu três já. Como assim? Eu estou vivo, mano, que louco! eu bom é, ser louco na vida. Como assim? Eu escolhi uma árvore e consegui sobreviver. Caraca, tá dando pra me ver. Sobre isso, Bruno, acaba logo. Lightning. Caralho, quantos dias eu consegui matar os patins? O banho tá louco nessa porra. Ou é só uma maleta. Olha pessoal, a direita está morta. Mas nem fala isso, porque eu passo aqui mata mesmo. Ah, por que eu tô indo pra esse lugar, mano? não vou ficar aqui não. Eu como eu sou louco, eu vou ficar aqui. Será que dá pra entrar aqui? Se desce. Eu vou morrer mesmo. Vou quero aqui, ó. Vou ficar na, na cara dele. Ah, muito bom. É, agora se não conseguir... Ah, matou o jarro também. Muito obrigado. Porque se não matar o jovem, ele vai ficar decepcionado com você. É isso que me impressiono, pessoal. É que a gente se esconde num lugar tão bom Tem uma poltrona aqui. Eu devo estar também se esconde num lugar melhor. Seven, six, five, four, three, two, one. Round especial pra todo mundo se fuder gostoso. Uh. Eu não vou nem pra aquele lugar. Eu sei que eu quero ir, mas eu não vou. Eu sei que eu vou morrer do meu jeito. Eu ficar aqui, eu sou louco, mano. Caraca. Ah, nossa, quantas opções, que delícia. Vou escolher o gráfico, um fuder gostoso. Não, tá bom, não quer é isso, só pessoal, ó, minha Não quer, não quer. Bota fuck, mano. Filha da puta, eu sabia, velho. Caralho. ué, não tem? Caralho, quando eu vou tirar ele boca. Caralho, essa arma tá muito ruim. Pronto. Cara, tu... que isso? É uma floresta. Gente, what the fuck? Tem uns oito aqui. Tá todo mundo aqui. Vai dar merda, vai. <laughs> Nossa, muito bom. Muito bom. Com minha arma. Oh yeah, é O cara nem correu. Ela falava, ah, dá a bunda logo. Tem que atirar com força, tem que apertar pra doer a mão. Porque senão não... Eu conheço aqui, viu? Nem tente se esconder aqui. Quem é você, filha da puta? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. One. Caralho, não dá pra acertar porque fica bugando. Aí pode do meu cu também, né? eu prova morrendo. Pulou certo. Será que não são elétricos, gente? Começando não, já começou, né? Porque está travado. Mas aqui não vou É. Eu... Isso... fuck, mano. Nine, eight, cinco tá ah não, o pessoal vai entrar aqui na hora que vai ter a metamorfose. fazer o quê? Não, eu não quero você. Ah, o caixote. Será que eu estou bem aqui? Ai meu Deus do eu tô entre os dois. Encontrar. Ah, quase. Ah, agora fodeu mesmo. Tá todo mundo aqui? mais uma. É a última. Pra encerrar esse vídeo todo bugado. Eu já vi, eu vi alguma coisa que... É a mesa. pode não. Caralho, não. Não, não deixe, não deixe. Cadê o filho da puta? Leva o boneco de neve. Eu vou ficar aqui sentada. Pode, tudo bem, gostoso, né? Será que sobreviva? Tem pessoa que já morreu. Nossa. Nossa, doze, onze, dez. Estou sentindo dez. Ai, caralho. Ah, fudeu, mano. Por que eu quis ter isso? Ah, eu vou ficar aqui. Eu sei que eu vou morrer. Nosso negócio não gruda na parede. Eita caralho, por favor. Não! mother, you